Masa pertama mengenalinya Ku rasa dia paling sempurna Ada di kala ku pandang dia Adakah dirinya hatinya sudah berpunya Ada kala ku toleh pusing ke kiri Bijak jadi dia pandang aku dan toleransi Tak sanggup juga dia tiada di sisi Sanggupkah dia menemani hingga akhir nanti Bila waktu tanpa dia di depan mataku Ibarat diriku rasa sungguh sangat sayu Bisakah bolehkah kau ku Agar dapat kau teman diriku di hujung waktu Dan bila di saat berasa kesepian Saat aku jatuh pelumuran kritikan Saat juga bila terima hentakan Aku harap jangan kau meninggalkan Elegi terbina bila kau tiada tetapan fana di fasa pertama Akan aku bina mahligai ripami cinta Agar di benak kita bahagia yeah. Ya. tujuh fasa lalu kedua Lebih rapat ku mengenalinya Aku ingin hidup bersamanya Sudi sumpah ku sanggup terimanya dan bila aku termimpi, bermimpi Rasakan dia juga rindu diri ini Kalbu sembah tertanam, ku selami Harap bila aku jatuh kau ingin lewati Kau jatuh sanggup aku jadi lorong zepam Satapan suapan tuk bersemayam Sepatu tanggal masuk dan beri salam Tergur tegak gerbang takkan bisa karam kerja perdana setitik akan berputik Coretan gambaran dirimu akan kulihat Masa rentasan waktu tiba akan kurisik Hidup bersama gembira tujuh akhir hayat Bersiap tujuh akhir hayat Ya Masa rentasan waktu tiba akan kurisik kini lagi tidak Energi terbina bila kamu tiada Tatapan farah di fasa pertama Akan aku bina mahni gairi cinta Akan dibenak kita bahagia التي تربينا بلا كموت يده